Здравствуйте! Мы третий класс, лицей номер один! Мы из Перми! Холод! Мы из класс, лицея номер один! Здравствуйте! Ребята Санта-Урсу! вам привет из пермского лагеря «Новое поколение». Мы хотим спеть русскую народную песню. Зацветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Йоу, чуваки, всем привет из лучшего лагеря в Перми, новое поколение. Мы шлем вам привет и любовь. Приезжайте в лагерь, приезжайте в Пермь, это лучший город в России. Муа. вам, здоровушка, чтобы снежок был, чтобы травка росла и тлела хорошенько. Хорошенько! хорошенько!